Hei, jeg heter Andrea Skjære og jeg er ungdomsdelegat til FNs generalforsamling. Jeg forventer å møte et veldig stort eh, og interessant system eh, i en veldig stor og interessant by. Eh, jeg håper at det er noen som vil eh, lytte til norsk barn og ungdom, eh, høre hva vi har å si, og, og ta inn over seg den menneskerettighetssituasjonen eh, for LHBT-befolkningen som vi skal sette fokus på der. Ellers så gleder jeg meg også veldig til å eh, møte mennesker. Eh, bli kjent med hvordan FN fungerer, og dele min kunnskap med andre barn og ungdom når jeg kommer tilbake til Norge.